Kaj bon venon al la episodio. epizodo. Mi volas memorigi al vi la iniziaton unu canton por ili. Kaj tio estas la baso de la canto. Ĉu vi rekonas cin? se doloro lirlas quasau vintro doloro lirlas kai la gioio leggeras la gioio leggeras pone mi lasas vin al mia rubrico gis poste kai ne forgesu contribui alla mon collectado. saluton kai bonvenon al nia Zamenhofa medito numero 4. Hodio mi volas paroli pli funde pri la lingvo Esperanto kai pri aspekto de la lingvo ki un laumia pritaxo oni ofte preteratentas. Do, mi legos. Numero cent dec hoc e la sectio aliai gazetoi, pagio ducent quardec unu, e la lingua respondo e plena collecto pri la esperanto stilo, 1907. sep. Zamenhof parolas pri la tauga esperanto stilo char estas estis sia tempe rimarcoi plendoi pri la supposata slavezzo de esperanto kaido li diras la sequon pagio ducent quardec tu. La stilo esperanta ne imitas blinde la stilo in de alie lingvoi, sed havas sian caracteron, tute specialan cae mem staran. Ciu elaborigis en la dauro de longa usado de la lingvo cae pensado en tiuci lingvo, antau ol, la lingvo estis publicigita. mi uh, fortranchos pezon kai li uh, parolas pri uh, slava supposata slava stilo por exemplo mi cito salvi pezon de uno el tiu letteroi kiu in mi ofte ricevas de russoi kiam ili ellernis la grammaticon kai vorto in de esperanto sed ne conas ancora ugian stilon cae traducas lau vorte el sia nazia lingua. Comparu la stilon de tiu ci pezzo, grammatice cae vortare, sen erara, ec crio, cum la stilo esperanta. Cae tiam vi tui vidos, ciel erara estas la opinio de cae cae persone pri la slavezzo de la esperanta stilo. Nun mi laut legos la leteron de tiu ne diru imagata rusa esperantisto. Favora regnestro, honoro havas al cuscigi, cio lau causo de antauscribita al mi kun kuracisto curazo, mi, en effettiva tempo, ne en stato el pleni de donita kun mi al vi promesso apud cio post aperigas che mi turnos sin al domo tra du monato ne pli frue de fino de augusto. Fino de la lettero. Se vi ne comprenis la letteron, ne sorgu. Tio estas giuste la punto. Tio ci sama pezza in stilo esperanta sonus tia maniere. Nun la samen havo en la esperanta stilo. Estimata signoro, mi havas la honoron rapporti al vi che causa di curazzado recomendita al mi della curazzisto, mi e la nuna tempo ne povas plenumi la promesson, chiun mi donis al vi. Mi ancao sciigas vin che mi revenos heimen post du monatoi, ne pli frue ol en la fino de augusto. Do, vidu. Vidu kiel eh, ni diru fona cono gravas che ni substrecu la facton che en la unua pionira tempo de esperanto la unua generazio de esperantistoi ecte 1887 pli mal pli rande de la fino de la de la uh, eh, decnavo y arcento, la plei multo de la esperanto parolantoi estis rusoi, che do ili emis pensi ruse cae traduci al esperanto. Sed la deviso, la consilo de Zamenhof tre claras, esperanto esas mem stara linguo oni ne vas pensi per alia lingvo por paroli esperanto kai vidu citio citio ne rilatas al grammatico grammatica esti sen rara la afero la havo de la letero sed ne estas tiu ci la punto la punto estas alia <clears throat> La punto estas que por atingi bonan stilon oni devas elabori gin en la dauro de longa usado de la lingvo kai pensado en tiu ci lingvo el mia buscio crom citajoi vi neniam audos la frason che esperanto esas facila linguo. Esperanto ne esas facila linguo. Esperanto esas regula linguo morfologie. Cai tio donas grandiosa, grandiosan avantagion por la lernantoi en la unua stupo. Tui lernantoi povas atingi la capablon lasci povon ec paroli. Compreneble. Se ie la lia flanco estas bona instruisto. Sed, por atingi bonan stilon, tio estas sufice longa voio. Sed esas bela voio. Oni devas timi tion. Estas voio tute inda uh, promeni. Cai estas voius en fina. Oni ciam povas bli, bli bonigi sian stilon. Cai tio ne, va, ne temas nur pri esperanto. Se vi lernas ludi muzik instrumenton, sama fero se vi igas faculo pri iu faco, exemple pri matematico o pri linguistico, tiu ci voio pri la stilo estas granda plesuro, char vine nia menuos. Sen depende de trud isoligioi multe homo miras che mia ciutaga vivo profesie ne changigis multe. Iu sense esploristo kai professoro vivas prescau same kiel antaue. Mi diras prescau char compreneble la homa contacto sen ecranoi, a parte con la studento, eh? manca sal mi. Sed la esplora parto, vere prima pli restas la sama. Do, cultivu vien stilon en via play shatata faco cae giu la voyagion. Do gis la venonta medito antauen sen fine. compreneble reale sen la cranoi. Do mi volas saluti vin eh, cune cun eh, profilo, tiel che shainas che mi ne estas tutte sola. Bone? Ja, cae do. Mi cae la profilo diras duo namasteon al viciui cae gis morgau.